حاجة غلط جوايا أفتخر على اخواني واتحط لوحدي في خانة صعبة وما لكن هي منزل في يوم بتعدلي وهقابل بكرة الحب اللي ياخدني وده ممكن بكرة يكون ليا وهتضحك لينا دنيا مش هرجع ابص ورانا وهلاقي الناس بداية في لسه أمل جوايا جايز ياخد ايديا بس كل اللي تعبني عصا من ندوة الناس فكراها وفيا بس أنا كل اللي تعبني إن اللي حصل من ندوة الناس فكراها وفيا لكن هي عايزة في يوم تتعدل وهقابل بكرة الحب اللي ياخدني وليه بيعاني